бүлінген балалық шақ әр адамның ең қымбат сезімі балалық шағы сол балалық шақты әрбір пенденің қайтарғысы келеді бірақ өмір болғасын артқа жүру емес алға қарай ұмтылу бұл өмірдің ешкім өзгерте алмас заңы назбеке өмірге келмей жатып әкесінің кім екенін де білмейтін жан анасы гүлшара жоқшылықтың кесірінен тәнін сататын жанға айналды гүлшара кезінде байдың жалғыз ерке қызы болған бірақ тағдыр ата-анасынан ерте айырып туыстары жетім қыздың дүниесін өз аттарына аударып байғыз қызды 18 жасқа толмай жатып үйлендіріп жіберді барған жерінде де өмірі жақсы болмады маскүнем күйеуінің таяғынан таңнан кешке дейін аузы жабылмайтын енеден қашып қалаға келген еді вокзалда түнеп кафеде еден жуып күнелтіп жүргенде осы жаман жүріске түскен еді енді сол жүрісін әдетке айналдырып алды жаман жүрісінің арқасында шағын екі бөлмелі пәтерлі болды өмірі енді жақсара бастағанда жүкті болды ұзақ ойланып сәбиді дүниеге әкелуді жөн санады бірақ ол баланың әкесі кім екені де мүлде есінде жоқ әр күні әр еркектің қойнында ақша үшін жататын гүлшарада ұяттың бірде бір жұрнағы да қалмаған арада айлар өтіп өмірге қыз келді, есімін назбеке қойды жасқа толамын дегенше барынша мерім төгіп ана екенін ұққан гүлшара қаражат жағынан қиналды қызына тамақ не киім тауып бере алмайтын күйге түскесін қайта сол жаман әдетіне салына бастады басқалай ақша табуға ниеті де жоқ еді қараң жолмен тапқан ақшаға тамағы тоқ киімі бүтін өмір сүріп жатты арада 5-6 жылда сырғып назбике сүйкімді сары қыз болып өсіп келеді анасы түнгі жұмысын үйінде жасайтын енді ғана өсіп келе жатқан назбике түнде шығатын дауыстардан оянып көрпенің астына басын шығарып қарап жататын іштей бұл неткен қызық бұндай нәрседе болады екен сұрақтарына жауап іздеумен ұйқыға кетті таңертең анасынан сұрағанда енді түнде ұйқыдан тұрушы болма ол жаман ойын ешкімге айтушы болма деп айтты күндіз анасы назбикеге жейтін ас суын беріп ұйқыға кетеді қызы аулаға балалармен ойнауға шыққанда түндегі анасының тірлігі есіне түсті не десе де әлі бала ғой қасындағы өзімен жасты балаларға мен бір жаман ойын білемін қане ойнаймыз ба деп айтқанда олар да келісе кетті ауладағы кішкентай үйшіктерде іш киімін шешкен балалар назбекенің көрсеткенін қайталап жүрді байқап қалған көрші апа айқайға салып назбекені сүйрелеп үйіне келді әй оңбаған қызыңа не үйретіп жүрсің айқайға басқан дауыстан шошына оянған Назбекенің анасы не дерін білмей қалды өзінің қателігін білсе де білмегендей боп шық үйімнен қызыма жала жаппай деп есігін тарс жауып алды қызына қарағанда қорыққан қызы үнсіз жылап тұрған анасы қызына ұрыспақ түгіл ұрғысы да келмейтін әлі кішкентай ғой қызық көріп қайталаған болу керек қызым енді ондай нәрсе жасауға болмайды жарай ма деп қолына ақша ұстатып ұйқысына қайта жалғастырды бұдан кейін азбекеге қайдан сана кірсін ол қылығын қызық көріп жиі қайталап жүрді тіпті көршілері кішкентай қызды жек көріп қастарына келсе айқайлап қуып жіберетін де болған әрбір түні еститіні көретіні жиіркенішті нәрсені санасына құйып өскен кішкентай қыз өсе келе сол әдетті әбден өзіне сіңіріп алды анасының жаман қылығын бойына сіңірген қыз көрші өзімен қатар кіші оларды қасына шақырып ешкім көрмейтін жерде жиіркенішті нәрсені жасап жүрді әлі де жас жеткіншектер үшін бұл қызық еді анасы қызының тәрбиесіне мүлде көңіл бөлмейтін қолына ақша ұстатып әдемі көйлегін әпергеніне бала өсірдім деп ойлауда иә балаға кейде қатаң тәртіп те керек онсыз олар қателіктерін қайталай береді осылайша назбекенің таза кіршіксіз балалық шағы кірлене бастады әрі үлкендерге сүйкімсіз қылығымен ешкім жақтырмайтын мектепте де осы қылығын қайталағанда талай ұстаздардан ұрыс естісе де ешқандай ескірмеді анасын қанша шақырса да жиналыс деген нәрсеге мүлде бармайтын еді уақыт шіркін зулап назбике он жастан асқан еді қанына сіңген әдетті әлі де қоймай өзіне үлкен жігіттермен жүруді шығарған жігіттермен сыр темекі шегуді үйренді тегін нәрсеге қызыққан жігіттер бірінен соң бірі естіп назбикенің аты да шыға бастады соңғы кезде қайта-қайта жүрегі айнып мазасы болмай жүрген қызының тәрбиесіне қарайтын ана ма күндіздегі клиенттеріне қызмет көрсету үшін де үйде жиі болмайтын назбикенің жүктілігі мектеп медпунктінде анықталып үлкен шуға анасы келіп мектеп директорына айғай салғанда олар жағаларын ұстады өзінің кінәсін білмейтін гүлшара сендер қызыма қарамай не істеп жүрсіңдер берген тәрбиелерің қайда балаға берген тәрбиелерің осы ма деген сияқты сөздерді жаудырып жатты ұстаздар да барын салып айтып жатса тыңдайтын гүлшара жоқ сотқа береміз сендерді деп қорқытуда мектеп басшысы жалынып жалпақтап ақша ұсынып бұл шуды әзер басылды назбеке жасырын түсірте түсік жасалды анасы қызына ұрсудың орнына өбектеп жүр бәрі жақсы болады қорықпа алтыным деп жұбатуда сол кезде бәлкім анасы назбекеге әбден жазасын бергенде түзеліп жаман әдеттен аулақ болар еді әлі де санасына ештеңе жетпеген жеткіншек ұятсыз дискілерді сатып алып сол қылықтарды қайта бастады өсін дискідегі бұзық қыздар секілді ұстауды күнде үйреніп жүрді сабағын оқудың орнына жаман қылықпен айналысқан қызық еді неше түрлі қатты заттармен өз қолын мүшесіне тығып содан ләззат алатынды да әдетке айналдырған күндер де өте берді назбике 16 жасқа толған кезде анасы өзінен 5-6 жас кіші еркекті үйіне кіргізіп алды яғни назбикеге өгей әкесі ретінде таныстырды алғаш көргенде жас қыз өзбек әкесіне ғашық болды жасуын есімді өзбек жігіт гүлшараның тұрақты клиенті еді екеуі әр түнін өткізіп жүріп жақсы араласа бастаған кейін бірге тұруды гүлшара өзі ұсынды ананың ойы үйде еркек болса назбикенің қылығы түзелер деген пәтер таппай қиналып жүрген жасуын да тегін нәрсені құр жібермеді өзбек өгей әкесі назбекеден он жасқа үлкен көздері бақырайған қара қастары назбекенің жүрегіне шоқ салды аға деп сызылып сөйлесіп бұрынғыдай үйден жиі шығуды доғарған қызын көргенде анасы іштей қуанды үйде еркек болмағасын бұл қыз осылай көше қыдырады екен-ау рас үйде тұрғызғаным қандай жақсы болған деп өзінше анасы мәс... назбеке бойын түзеп үйді жинап тамақты да істеп арасында сабақ оқыған сияқты болып үлгілі қыз сияқты болып жүрді өгей әкесіне барынша сыпайылық танытып көздеріне қарап қояды бірде анасы кешке үйде болмайтынын айтып ескерткенде назбеке қатты қуанды бар ойы өгей әкесімен бір төсекте жату еді кеш түсе жасонда жұмыстан келген бар жағдайын жасаған жас қызға оның да ішкі ойы бары көрініп тұр тамақты ішіп болған екеуі әңгімесіп отырды назбеке өзінің арсыз сезіміне ие болмай дискідегі үйренген сорақы қылықты жасонға да жасай бастады алдындағы жап жас қыздың неше түрлі қылығы жасонды баурап алды солайша өгей әке мен қыздың арасында арсыз құштарлық жиіркенішті сері жиі қайталанып жүрді тоғызыншы сыныпты бітірген қыз колледж оқимын деп ақылы колледжге түсті ол колледж басқа қалада еді басында жатақханада жатқан назбеке оны да тыныш жүрмей аты шыға бастады сол бір жаман қылығымен оқуға бір күн барса бір күн бармай оқудан да шығып кетті анасынан ақша сұрап пәтерді тұра бастады кафеде даяшы болып жұмыс жасаймын деген қызы қонақ үйде тәнін сатумен айналысып жүрді анасы бұдан бейхабар еді ақшаның құлына айналған қыз 18-ге толмай жатып тағы да жүкті болып қалды ол жүктілігін төрт айдан асқаннан соң білді дәрігерге барып алдыруын өтінсе де олар қауіпті екенін ескертесін амалсыз туатын болып шешім қабылдады жүкті екенін анасына айтпаған қыз қонақ үйде бірге жұмыс істейтін өзінен үлкен бұрын акушерка болған эльмира есімді әйелмен жақсы араласты сол әйелді пәтеріне тұрғызып сонымен ғана кеңесе бастады ол эльмирада қайбір жаны ашып көмектесейін деп жүр дейсің ниеті арам ақшаға бола назбикені айналшықтап жүр назбикеге баланы асырай алмайсың әлі де жассың одан да ол баланы жақсы отбасыға ақшасына саудаласайық деген кеңесті күнде айтты әлі де ненің дұрыс ненің бұрыс екенін білмейтін қыз үшін әрі бай отбасы сатып алады ақшалы болып жақсы өмір сүресің деген сөзді жиі естіген сайын эльмираның ақылын дұрыс деп ойлады күндер де өте берді эльмира баланы асырап алатын отбасын тауып назбикені өзінің туысы ретінде таныстырып ауылдың қызы жігітіне алданып қалды деп неше түрлі өтірік оқиғаны ойдан құрастырып ақшасына келіскен еді ол адамдардың да құрығы ұзын кәсіпкер жандар болатын назбикенің толғағы қысқан сәтте эльмираны өзі үйден босандырып алды бәрі ойдағыдай өткен еді асырап алушыларға хабарласқанда олар сендер бізді алдаған екенсіңдер жәлептер осы уақытқа дейін төлеген ақшаны тауып беріңдер баланы алмаймыз деп ашулана айқайлады олар да қарап жүрмей назбикені эльмираның кім екенін біраздан бері анықтаумен болған екен қорыққан эльмира назбикеге есің болса бұл жерден тез кет сенің кесірінен басын бәлеге қалайын деп тұр өз басын ойлап қаша жөнелді қыз қалған қыз жаңа босанса да өз жанын аман қалу үшін еш ойланбастан жаңа туған шаранасын емізбестен көрпеге орап үйден асыға шықты не істерін қайда қашарын білмей жолда ойланып келеді шырылдаған сәбидің аузына емізік сатып алып аузына тыға салды күз айы болатын жан-жағына жалтақтайып қарай береді адам аяғы басылып ешкім жоқ кезде тәп-тәтті балапанын қоқысқа апарып тастай салды тіпті жүрегі мүлт етпеді шырылдаған сәби анашым тастамашы дегендей жылап жатса да қарамай жүгіріп кетеп қалды күздің суығында қарны аш сәби қанша жылағаны не өлі не тірі екені сол күйі назбекеге белгісіз боп қала берді сол түні назбеке ішімдік сататын кафеден бірақ шықты ащы суды сіміре есі кеткенше іше береді құлағына сәбиінің даусы келген сайын өзін әлемдегі ең қатыгез жан санады одан кейін есін жиғанда баласын тастаған жерге барғанда ештеңе де жоқ еді одан кейінгі өмір мәзбек үшін тозақ болды сол бір күнәсін ұмыту үшін ішімдікке құмар болған жас қызды кафеге келген еркектер пайдаланып кететін бірде есірткіге тәуелді төрт-бес жігіттер назбикені көліктеріне мінгізіп алып кетті сол түні әлгі азғындар назбикені адам төзгісіздей естен кетпестей әбден қорлады шөп шегіп есінен ауған азғындар қыздың тәнін жаралағанымен қоймай мүшесіне бөтелке тығып өлімшетіп, етіп тепкілеп қоқыс тастайтын жерге лақтырып кетті өзінің қоқыста жатқанын еміс-еміс біліп жатқан назбекенің жанарынан қанды жас жуып жатты іштей өзіме де сол керек бейкүнә сәбиімді еш аяусыз қоқысқа тастап едім иісін ауруханада жиды соққыдан біраз жері сынған екен арада бірнеше жыл өтті назбеке өткен күндегі жаман қылығын тастап жаңа өмір бастады бірақ жалғыз анасы ауру болып соның күтімін жасап әжетханада тазалап ақсын адал тауып жүр ауру анасынан қанша кешірім сұраса да бәрі тым кешеді. жүрегі жаралы назбеке өткен күнәлары үшін алладан күнде кешірім сұрады қазіргі таңда жалғыз басты жан анасы да бұл өмірмен қоштасты бірнеше ер адам сөз айтқан бірақ өзін бақытты өмірге лайық көрмеген назбеке бәрінен бас тартты неге бұлай еттіңіз деген сұрағыма менің отыншама күнәмнің өтеуі осы болуы тиіс бұл өмірден өтемін дегенше жалғыз басты жан боламын деді соңы бұл өмірдегі ең ауыр күнә нәпсіқұмарлық күнә жасаудан аулақ болайық